Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. No daj mi troszkę. Mmm, dzięki, dobre. do San Petersburga. Całą noc jechaliśmy i zaraz idziemy na śniadanie i spać. śmiesznego śmiać не таю. daje kocha, za mną tylko tu. No wspaniała jest maszyna, choćby już ze 40 lat Harley mój, to jest to, kocham go. Harley mój, to jest to, kocham go. Zmienił moje życie okno, odkładałem go. On wyleczył mnie z kompleksu, dał mi swoją moc. ты мне не зрадил, не завидую ни раз. Большое спасибо. Здравствуйте. Нет у небес равновесия весов. Вновь слышен клич, к бою орден готов. Души, бог с нами. Газуйте вообще, прям давайте. Счастливого пути, красавчики. Спасибо. Окей. Okay. Спартак Москва. Red White. <laughs> to jedziemy. Dobrze, więc tak. Tam strażnik powiedział nam, że nie ma wejścia, ale możemy zadzwonić do Ministerstwa Administracji z tego bezpłatnego telefonu, który tutaj widzimy. A numer nam podał, no nie jest skomplikowany, proszę. Jedy masz tak, 5, 2. ile? 5, 2, 9, 6, 2. Powodzenia Ci życzę. Добрый день. Здравствуйте. Мы из- из Польши приехали на э, здесь э, и хотим приехать э, пресс Чер- Чернобыль. Нам сказали, что вы, что вы как скажете, можно, так они нам да, дают припустки. Ага. А никак, э, никак, никакие способы не, не надо нам это сделать. Это телефон где? В Чернобыль. Понимаю. Так, большое спасибо. No ciekawe, czy z tego, czy już z normalnego. Metta animais. Ah. <laughs> рождена, мир отчаянно пуст, облака плывут домой. До тебя долетит моя грусть, упадет с ресниц слезой. Жизнь и смерть всего лишь два мгновения. Бесконечно только наше поле. Я вернусь к тебе. Дождем ждем Утренней метелью за окном Серебро горстями брошу я к ногам твоим Я вернусь к тебе грозой Радугой воскресну над землей Погашу дыханием ветра Свет пылой любви